पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आखिर सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों किया ईडी और सीबीआई के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ कैसे की कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि चिदम्बरम की देश विदेश में हजारों करोड़ की संपत्तियां जांच के दायरे में आ गई है एफ आई बी क्लियरेंस को ही लें तो आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस डील के अलावा चार अन्य मामलों में भी चिदम्बरम की भूमिका की जांच की जा रही है ईबी और सीबीआई का कहना है कि जांच शुरू होने के बाद से ही अग्रिम आवेदन पर चल रहे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम ने कभी भी पूछताछ में सहयोग नहीं किया देश विदेश में स्थित हजारों करोड़ की संपत्तियों के सबूत लेटर रेगुलेटरी भेजकर उन देशों से मंगाए गए इसके अलावा जांच के सिलसिले में मारे गए छापों में जब्त ईमेल हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेजों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम दस्तावेज भी पाए गए इन दस्तावेजों के बारे में चिदम्बरम से पूछताछ जारी एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लगभग डेढ़ साल से एजेंसियां उनसे पूछताछ का इंतजार कर रही वो किसी भी कीमत पर पूछताछ का मौका गंवाने की स्थिति में नहीं है ईडी e के सूत्रों की अगर माने तो रिश्वत की रकम लेने के लिए कीर्ति चिदम्बरम ने देश विदेश में कई मुखोटा कंपनियां बना रखी थी वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम विभिन्न कंपनियों की गैर कानूनी मदद करते थे बदले में मुखोटा कंपनियों में रिश्वत का काम होता था और रकम जमा करा दी जाती थी ईडी का दावा है कि ऐसी ही एक मुखोटा कंपनी के खाते में 300 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे इस तरीके को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक मुखोटा कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स और निदेशकों ने अपने शेयर कीर्ति चिदम्बरम की बेटी के नाम स्थानांतरित करने की वसीयत लिख रखी थी ईडी ने यह भी दावा किया है की कार्तिका एक मुखोटा कंपनी में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित एक कंपनी से बड़ी रकम जमा कराई गई इस कंपनी का नाम पनामा पेपर्स में भी आया था एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्ति और पी चिदम्बरम के विदेश में दो दर्जन से अधिक बैंक खाते भी मिले हैं जिनमें करोड़ों की रकम जमा कराई गई थी काले धन की रकम का इस्तेमाल पी चिदम्बरम और कार्ती अपने निजी खर्चों में करते रहे हैं और इसके सबूत भी हैं सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चिदम्बरम के खिलाफ Diageo Scotland Katara holding Essar steel और एल्फोर्ज में एफ क्लियरेंस में भी चिदम्बरम के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज करके जांच शुरू की जा सकती है कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है की पी चिदम्बरम के बेटे कार्ती के पास स्पेन में टेनिस क्लब और ब्रिटेन में कॉटेज है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यह भी दावा किया है कि स्पेन के बार्सिलोना में जमीन और टेनिस क्लब की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए कार्ति ने भारत और विदेश में भी चौपन करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद रखी है ईडी के पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि संपत्ति खरीदने में जो पैसे लगाए गए हैं वे आईएनएक्स मीडिया सौदे में रिश्वत से मिले थे इसी मामले में चिदम्बरम गिरफ्तारी से बचते रहे हैं दोनों पिता पुत्र आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित हैं उनके खिलाफ करोड़ों रुपए में एयरसेल मैक्सिस सौदे की जांच भी की जा रही है दोनों मामलों की जांच सीबीआई और ईडी के जिम्मे है दोनों के मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है उनकी कोई संपत्तियां अटैच भी की जा चुकी है चिदम्बरम के पास और बाग बंगले की को भी अटैच किया गया है कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में लंबे समय से गिरफ्तारी को टाल रहे थे मार्च 2017 में एफआईआर दर्ज करने के बाद 2018 की शुरुआत में ही ईडी और सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था चिदम्बरम ने पहले ही ट्रायल कोर्ट से अग्नि जमानत ले ली थी सीबीआई और ईडी ने उन्हें बार बार बुलाया और सत्ताईस बार अग्रिम जमानत आगे बढ़ावाई इधर राहुल और प्रियंका का यह कहना है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर चिदम्बरम का चरित्र हनन कर रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में कहा कि